Herkese merhaba arkadaşlar. Battlefield 5 oyunundaki rehber videolarına yeni gelen Mas 44 ile devam ediyoruz. Mas 44 ile ilgili olaraktan kendi izlenimlerimi size anlatayım arkadaşlar. Bu silah kullanmayı eğer düşünüyorsanız kalabalıkların içerisine girmeyi unutun. Uzak mesafe çatışmalardan mümkün olduğunca uzak durun. Ve eğer rakip sizin bayrağınıza doğru veya da sizin bulunduğunuz bölgeye doğru atak yapıyorsa mümkün olduğunca boş atış yapmaktan kaçın. Çünkü silah e, rate of fire 360 olmasına rağmen oldukça seri atışlar yapabiliyor. Yani 10 mermilik şarjörünüzü birkaç saniye içerisinde sıfırlayabiliyorsunuz. Eğer ki düşmana e, demeç vesaire veremezseniz zaten çoktan yanınıza kadar gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar geliştirmeye ben geçeyim. Yine 3x kullanmak zorundayız. Bu sefer gerçekten zorundayız. Çünkü red dot dürbünde yani 1x'lik olan dürbünde hata var dürbünü açtığınızda silahın arka bölümü bu işaret etmiş olduğum bölüm tamamen önünüzde kalıyor. Dürbünün içerisini göremiyorsunuz. Şimdi biz kuyu kayımdan başladık. Normal koşullarda ben akuseriyi geliştirmeyi tercih ederim ama burada sol taraftan devam edeceğiz. Hem hipfire biraz daha yüksek olsun mecburen hem de ben buradan tek seferde şarjör takmayı aktif edebileyim. Çünkü bu silah şarjörünü iki defada takıyor ve 5'in altında bir mermi eksikse tek tek koyuyor mermileri. Yani bildiğiniz bir zulüm haline geliyor. 64 kişilik 32 kişilik rakibe karşı eğer bunların 4 tanesi bile karşınızdaysa bir dakika ben bir şarjör değiştireceğim diyemiyorsunuz malum. Şimdi arkadaşlar son bölümde kontrolü de fazlalaştırabilirsiniz. Silah kontrolü malum biraz sekiyor. 10 mermilik bir silah göre ve bu seriyle göre sekmesi aslında az bile diyebilirim ama biz burada merminin gidiş hızını arttırmayı tercih ederim. Bunun nedeni orta mesafelik atışlarda işimizi garantiye almak hareketli hedeflere karşı. Diğer türlü geliştirmeleri denedim. Mermiyi yükseltmeden direktmen sağ, soldan başlayıp sağ tarafa geçtim ya da full sağ tarafı denedim. Fakat benim en çok verim aldığım e, ayarlar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizlerin de işine yarar. Ben bununla ilgili hakikaten kısa bir anımı da yine videonun sonuna ekleyeceğim. Bu sefer biraz daha kısa bir an olacak. Çünkü Videoyu maalesef açmayı unutmuşum sonradan fark ettim. Umarım anlattığım bilgiler işinize yarar. Hoşçakalın. Tier orada. Yaşam kurtarsam acı